Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana mengetahui gaji dari seorang YouTuber. Oke, langsung aja kita klik Google Chrome atau yang lainnya. Lalu kita ketik webnya yaitu socialblade.com ya oke okay, ini ya socialblade.com oke okay, kita tunggu oke okay, ini adalah tampilannya jadi socialblade ini merupakan salah satu situs yang fokus untuk melihat statistik pengguna dari YouTube, Instagram, Twitter dan lain sebagainya. Oke, cara penggunaannya di sini ada sudut kanan sisir apa uh, mesin pencarinya. Ini kita tinggal ketik nama pemilik YouTube untuk YouTube atau yang lainnya di sini lengkap ya. Ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, TikTok. Jadi semua Eh, pemain-pemain uh, Instagram, Facebook yang terkenal, semua kita bisa lihat penghasilan dari menggunakan web social blade. Oke, untuk kali ini kita fokus ke YouTube-nya dulu. Oke, kita klik YouTube, kita pilih, lalu kita pengen lihat gaji siapa nih. Karena yang terkenal di Indonesia yaitu Atta Halilintar yang telah memperoleh gelar memiliki subscriber tertinggi di Asia, nomor satu Asia. Lalu kita penasaran berapa pendapatannya, berapa jumlah subscribernya dan viewnya. Kita klik cepi atau lilintar langsung kita enter. Sekarang kita tunggu prosesnya. Oke. Okay. Di sini sudah ada muncul dengan Atta Lilintar. Oke. Okay. Kita lihat aja peringkat pertamanya di sini kita lihat aja keterangannya sudah 25 juta 200 ribu subscriber ini untuk view-nya lalu kita klik select channel oke kita tunggu prosesnya tarang ya inilah munculnya perhatikan atau Lilintar sudah masuk di grade A ini warna hijau jadi teman-teman tinggal lihat aja channel YouTube-nya masuk grade apa nih Ratu Alilintar sudah A lalu beliau sudah memiliki ranking 102 ya kalau di blade nya 747 lihat nih di Indonesia beliau nomor satu jadi Atta Lintar adalah youtuber nomor satu di Indonesia lalu kita lihat penghasilannya untuk yang ini adalah estimasi untuk perbulannya. Jadi untuk sampai dengan tanggal ini beliau sudah menerima gaji di estimasi yaitu 28.1k sampai dengan 449.8k dolar ya. Jadi teman-teman tinggal kalikan aja kali 15 1 dolar 15.000 rupiah. Itu yang beliau terima estimasi ya per bulan. Untuk per tahun, di sini sudah ada angkanya lagi. Untuk tahunan yaitu 337.3K dolar Amerika sampai dengan 5,4 M dolar Amerika. Ya. Terus di bawah ini ada keterangannya. Sini tanggal atau Lintar mengupload video hampir setiap hari ya dari tanggal 4 sampai tanggal 17 lalu kita lihat penambahan subscribernya di sini ada tambahan 100k di sini kosong kosong, tiba-tiba ada 100k Kosong kosong ada tambah 100k viewnya luar biasa dan ini adalah estimasi untuk hariannya jadi teman-teman ini adalah Atali Lintar, youtuber nomor satu di Indonesia oke untuk yang lain kita bisa lihat uh, youtuber yang lain misalnya Pak Deddy Corbuzier ya. ya ini dia kita lihat 10,10 10 juta 800 ribu subscriber kita klik select channel ya kita lihat seorang dari Corbuzier dengan podcastnya memiliki lap nomor 18 di Indonesia untuk dunia baru masih 602 ini luar biasa udah masuk 20 besar ini teman-teman motivasi ya untuk tingkat nasional sama-sama dikejar Kata Gintar nomor 1 jadi Gotuzer nomor 18 untuk pendapatan bulanannya mari kita lihat ini 24,7k dolar Amerika sampai dengan 395,4k dolar Amerika. Untuk tahunannya di sini kita lihat 295,5 sampai 4,7 M dolar Amerika. Oke, ini adalah hariannya. Sama dengan Natal Lintar, hampir setiap hari upload video 4, 6, 7, 8 sampai tanggal 17 dan ada penambah subscriber jadi sini ada 100k di sini 100k ini 100k sekarang sudah 10 juta, koma 800 ribu. Ini ada review ya, ini ada hariannya ya. Oke teman-teman, jadi inilah cara melihat gaji para youtubers ya untuk Instagramnya ada di sini, Facebook semua ada di sini. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi teman-teman silahkan bermotivasi untuk memperbanyak berkreasi. Oh ya, hampir lupa jadi gue berusaha termasuk total grade A juga jadi ini pun jadi motivasi untuk youtuber pemula untuk semua youtuber total kejar total grade-nya kejar rank nya buat video sebagus mungkin maka otomatis gajinya akan gitu mudah-mudahan bermanfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh